Pero ese no es el caso. Usted a ese trabajo ahí que usted puede hacer mente. Porque mira, también los que trabajan en discoteca de noche, no hay una cosa que se busque más que un mesero. Los meseros se buscan mucho. Ah, ah. Pues le va a ligar esto pues, con la vaina de, que dice Liz. Uh. Eh, la extensión se va a buscar y los meseros. Claro, pero qué bueno. Mira, aquí hay discoteca y yo tengo un amigo que en diciembre sí ha buscado 100 mil pesos. ¿Cómo así? Y 80 mil pesos. ¿Y en serio? ¿Es así que propina en diciembre. 80 y 100, contado, yo he visto por estos ojos. Es una discoteca aquí. <laughs> ya sabe, No podemos decir el nombre. No podemos decir el nombre porque no para que nos llamen para decir el nombre. <laughs> contado, propina la más. En los 31 cuenta 80 y 100 mil pesos. ¿En un día? En un día, no, en el mes no, ah, pues, pues un día me pongo yo. <laughs> No, porque tú, dices los 31, yo no, un día. 31 que hay cuenta, ¿tú entiendes? ya, esos viajeros que vienen. Eh. Manito, que le venden la falacia. ¿Cómo así? ¡Jefe! bueno, <laughs> allí eh. <laughs> Ahí es que usted se va a sentar. Entonces la gente. Yo tenía guardado para usted. Claro, vamos a poner que te den mil pesos como mínimo, que ahí mil pesos para un viajante no es nada hay una propina de 3 mil, 2.500. Son 20 dólares, son un ching. ¿Tú entiendes? ¿Qué dan? Y fulano está, y viene un artista que te deja cinco mil, que te deja tres mil. Para que le mangue el asiento, búscame ese teléfono. No, ah, no. Jefe. Tú eras camarero en la otra vida. Jefe. Tú esa, tienes mucho conocimiento. <laughs> Jefe, esa mujer está para usted ver allá. Sí. Déjeme eso a mí. Hasta el teléfono de la tía suya le da a usted pensando que de, de, la tipa. Ve, ese número. <laughs> Mi, 1500, da de una vez. Es eh, así, manito. Bueno. Cualquier complico. jefe, ahí está la... Usted sabe que hay pareja ahora moderna que sale por un lado y usted sale por otro. Jefe, llegó la doña ahí. ¿Dónde la siento? La tengo aquí. Tráela, que se la muere. ¿Para qué que viene? <laughs> doña, aquí que está el hombre. con Venga, fuá. <laughs> sentado, toma. Eso, la doña está feliz porque tú la fuiste a buscar. Pero, pero doña, no se confíe que eso también le buscan la malona cuando usted no va. Eso es un trabajo. Así que los meseros, Neto Flor les recomienda que en diciembre trabaje. Ay, esos juqueros. También. <laughs> Hablamos de eso mañana. mañana. Mañana, vamos a meter ese tema mañana.